おいおい強盗やおいやらせろやらせろうるせえんだよおいそれならな力で示せそう俺の目の前に金銀財宝そして俺の前にひざまつけそして 俺に願え僕の相手をしてくださいと、やらせろだおいどの口が言ってんだお前とのな決着はもうついてるんだもう終わってるんだあ後藤よ俺の前に面を出すな言ったろおいなんでかわかるか なんでかわかるか鈴木が一番まだまだこんなもんじゃ終わらねえぞまだまだ追い込んでお前がそのベルトをかけて俺とやるっていうまでに しっかりそこはよく覚えとけって